құлдықтағы өмір уәде беру оны орындау нағыз ер адамның белгісі деп жататыны баршамызға таныс нәрсе бірақ уәдені орындайтын немесе орындауға келмейтін де тұстары да бар сол уәдені берік ұстайтын әрі өзімшіл ұлдана үйдегі қыздардың бесіншісі болып дүниеге келді ана байғұс ұл туамын деп жыл сайын туа беретін еді сонда да жақсы ат жоқ ене мен күйеудің айтатын сөздері сен қатын осы ұлды неге тумайсың туатының бірыңғай қыз адамға пайдасы жоқ ертең оларда кетеді басқа біреудің табалдырығын аттап деген ененің сөзі жүрекке тисе де көз жасын сүртіп алып жүре беретін ұлдана қыздардың ішіндегі ең пысығы әрі өжет қыз болды барлық ісі жігіттен кем емес еді ауылда тұрғандықтан әкесіне көмектесіп шөп те шауып мотоцикл де айдап ер мінезді болып өсіп келеді әкесі іштей әттеген ай ол қылып бермеген екен ұлданамды деп ешкімге көрсетпей қос жанарындағы жасты сүртіп алатын бірыңғай әкесінің жанында жүргендіктен болар сабаққа да аса көңіл бөлмеді он бірді бітіріп ауылда әкесіне көмектесіп жүрді басқа сыныптастары оқу оқып жүргенде ұлдана ауылда егін егіп шөп шауып дегендей алғаш рет жүрегінен орын алған сапар есімді өзінен 5-6 жас үлкен көрші ауылдың жігіті қасында ұлданадан бір жас үлкен сапардың інісі сарта екеуі егіндіктің басына шөп оруға келген екен күнге киген қара торы ұлдананы сапардың інісі сартай ұнатып қалды ұлдана болса сапарға есі кете ғашық болды сапарға бұндай қара қыз әрі ауылдың қыздары мүлде ұнамайтын оған қаланың күн тимеген аппақ мүсінді қыздары ұнайтын еді ұлдананың жүрегі алай дүлей дауыл сияқты дүрсілдеп соғуда сапардың алдында қаншама сызылып сөйлесе де оның қарайтын ойы жоқ түскі асты далалықтың басында ұлдана өте дәмді қып дайындап әкесін сапар мен сартайды да шақырды егіндіктің басында кішкене лашық істеп әкесімен ұлдана сонда тамақ істейтін заттарды қойып қоятын кішкене лашықта бәрі тамақтанып отты ұлдананың екі көзі сапарды тесіп барады сартай болса тамақты сүйсіне жеп іштей ұлдананы алып қашудың жоспарын ойластыра бастады сартай үйдің кенжесі өте момын ұлданаға деген сезімін білдіруге қатты ұялатын әрі көп сөйлемейтін жан сапар болса сөйлеп қалған адамдармен тез араласып сіңісіп кетеді сартай ағасына ұлдананы ұнатып қалғанын қалайда жары қылғысы келетінін айтқанда онда не тұрыс қарада тұр өзім көндіріп беремін ол қызды деп қолдай кетті бәрі шөп оруға шыққанда сапар әдейілеп ұлдананың қасына жақындап «Пс, қарағыз!» деп жымиып күлді Қашықтықтан күйіп жанған ұлдананың жүрегі дүрсілдеп қоя берді сапар жылмақай тілімен не ғой қарағыз? Басын басың бос па деп сұрақты төтесінен қойды ұлданада ұяла жауап қатып иә деген сөзді әрең айтты сапар анау мұнау сөздерді сыбырлап айтқан сайын ұлдана өзін бақытты санап гүлдей құлпырып жүрді бірде сапар қызға сені бүгін алып қашқымыз келеді кешке шығасың ба сағат осындай уақыт деп сыбырлап айтқанда ұлдананың жүрегі жарылардай қуанғаны қыз өзін сапарға тиемін деп ойлады бірақ інісі сартайға үйленетінінен мүлде бейхабар еді кешке үйге келе сала жуынып шайынып әшейінде үстіне әтір сеппейтін ұлдана әпкелерінің бояуларына қызыға қалды аз-маз бірдеңелерді жағып әпкелеріне қазір келемін деп үйден ұрланып шықты Сапар мен сартайда күтіп тұрған екен сызылып шыққан ұлдана көлікке мінді өте қуанышты сартайдың табалдырығында оң аяқпен аттап бақыттан басы айналуға шақ қалды қуғыншылар келгенде өз еркімен келгенін айтып сол үйге келін болып қала берді ұлдананың сапарды өзіне қаратамын деп ақ күндер өтуде қаншама рет көзіне түсіп бұлғаңдаса да қайнағасы қарамады сапарда келінінің ыңғайсыз ісіне шыдамай қалаға жұмыс жасауға кеткенде ұлдананың сағынышы одан әрі күшейіп әскердегі ғашығын күткен бойжеткен секілді жүретін сартай кейде ішімдік ішіп алып ұлданаға жақындағаны болмаса былай көп аса ерлі зайыпты ретінде міндетін атқаруға да ұялатын еді сартайдың сондай жуас көп сөйлемейтіні ұлдананың ашуын туғызатын арада бір жыл өте шықты ұлдананың аяғы ауырлап өмірге қыз бала әкелді ұлданадан басқасының бәрі қуануда ата енесі де қуаныштан үлкен той жасады бұл отбасында тек сапар мен сартайдан басқа бала болмаған қанша жылғы арманы орындалған кемпір шал қуаныштан жылаған болатын қуаныш үстіне сапар қаланың ақсаусақ әрі үлбіреген жұмыртқаның ағындай әппақ мүсіні де түр әлпеті де тартымды аруды келін етіп түсіргенде ұлдананың жүрегі қызғаныштан сыздап қоя берді өзінен біршама есе сұлу көрінген абысынын келген күннен жақтырмай күнде ұрыс шығаруды әдетке айналдырған көп тұрмай сапар сұлу келіншегін алып қалаға бөлек шыққанда ұлдананың іші алай-дүлей болды уақытта өз ағысымен асыға өтіп жатты ұлдана тағы үш қызды дүниеге әкелді әр қызы дүниеге келген сайын ұлдананың ашуы келетін ұл тусам сыйлы боламын деп ойлайтын еді бұл уақытта сапар жақсы жұмыс жасап кішігірім бизнес көріп жағдайы жақсарған тек әлі күнге дейін балалы болмады алған әйелі фигурамды құртып аламын бала дегенді кейінде туып үлгеремін деп жүргенде уақыттың зырлап өткенін де байқамай қалды қанша балалы болуға тырысса да еш нәтиже болмады бұл жаңалыққа ұлдана іштей мәз болатын өзінше менің көз жасым жібермеген ғой әйтпесе дені сау бұл уақытта неше бала туар еді солай жүргенде тағы да ұлдана жүкті болды Ол бала болатын шығар деп 20 аптаны асыға күткен еді ол күнде келіп көңілі су сепкендей басылды алдыртып тастауға ары жібермейтін бір жағынан енесі де қайнағаңа бір балаңды берші деп бұрын алдынан өткені есіне түсті бұл бала өмірге келсе емізбей сапарға беруді ойлап әрі өзін жақсы атқа ие болатынын көз алдына елестетіп қиялға күмп етті ұлдана бұл шешімін енесіне айтқанда ененің қуанғаны ай қайта-қайта ұлданаға алғысын білдірді анасы дереу сапар мен қалалық келініне хабарласып ауылға тез келуін өтінді олар да көптен бері ауылға аяқ баспаған болатын ауылға келген сапарға ұлдана көз қиығымен қарап қояды сапар жасармаса қартаймаған сол қалпы үстіне кигені де өзіне жарасымды әрі иіс суы да ұлдананың сезімін қайта жақты сапардың жағдайы жақсарған сайын өзінен жас қыздарға барып бел суытып жүргені қай заман бұрынғы сұлу келіншегінен де жалыққан әйелі бәрін білсе де сапардан айырылғысы келмей сырты бүтін болса да іші түтін болып жүрген сапардың анасы айналайындар сендерге ұлдан келінің өз сәбиін туған бойда бермекші соны құшақтарыңа басыңдар алла мейірімді ғой бәлкім содан кейін сендерге де алла сәби сүюді нәсіп етер деп орамалының ұшымен жанарындағы жасты сүртті анасының сөзін тастай алмайтын сапар үнсіз басын изеді шынында сапарға бала керек емес еді ал әйелі сапардан айрылмас үшін амалсыздан баланы асырап алуға келісті сапардың әйелі тек өзін ғана жақсы көретін тыныштықты жаны сүйетін өзімшіл жан еді өзінің туыстарының немесе кішкентай балаға мүлде еміренбейтін тек мысықты жақсы көріп соны бала сияқты күтіп еркелететін еді арада тоғыз айда өтті ұлдананың толғағы келген бойда енесі қуана сапар мен келініне хабар беріп шақырып алды ұзақ толғатқан ұлдана өмірге торсықтай ұл баланы әкелгенде таң қалды узиде қыз деп айтып еді бұл қалай болғаны қатты қуанды алғаш рет аналық мейірімі оянса да уәде бергені есіне түсіп мұңая ойланып қалды енесі де қипақтап енді не болар екен қайта-қайта ұлданаға жалтақтап қарай берді сұрамаса жарылып кетердей болған енесі қызым енді не істейсің қайнағаң мен абысының сыртта күтіп тұр бір шешіміңді айта ғой ұлдана іштей сәбиін қимаса да уәдесінен айнымайтынын айтқанда байғұс енесі қуанып кетті өркенің өссін қарағым әлі-ақ тағы ұлды боласың деген сөздерді ұлдана тыңдап та тұрған жоқ бар ойы сапарға ұлын бергеніне өзін мақтан тұтып мүмкін бір күні менің қадірімді түсінеді не болса да менің ұлымды өз қолына алды деп өзін жұбатумен болды ұлдананың енесі жаңа туған сәбимен қалаға келіп жетті қырық күндік жуындыру мен жаттығуын жасап тағы да үш төрт ай сәбиге қамқор болды келінінің балаға ебі жоқ екенін іштей байқаса да мен кеткен соң балаға еміренер мүмкін менен ұялып жүрген болар деген кемпірдің ойы еді шын мәнінде сапардың әйелі әзима балаға мүлде мейірімі ашыла қоймады сәбидің іңгәлаған даусынан жүйкесі тозатын іштей мына бәлені неге алдым екен деген өкініші де басым арада жылдар да өтіп ұлдана қанша көтерсе де сәбиі тұрақтамай түсіп қала берді бәлкім сәбиінің көз жасы болар сапарға берген баласының есімі айдар бұл уақытта үш жастан асқан еді әттең өз анасы мен әкесінің қолында өскенде мұнша қорлық көрмес еді өгей анасы әзима үш жастағы баланы әбден ұра жасық қылып тастады Байғыз күнәсіз сәби бірде аш бірде тоқ еді тоқ болғанда жуындыны жеп қарын тойдыратын еді бұл қылығын әжесі ескертпей барғанда көріп қойып келіні әзимаға айғай салғанда апа бұл бала өзі осындай тентек әйтпесе осыдан аяғанды ит жесін екі жүзді келіні айдарды құшақтап керемет ананың рөлін сомдап енесін алдайтын сапар болса арасында ойыншықтары мен тәттілерін әкеп береді үнемі сапарда жүргендіктен асыранды баласы мен әйелінің жағдайын мүлде қызықтырмайтын енесі қайтқан бойда қайта сұрланып шығатын назима жазықсыз баланы төмпештеп алатын үш жастағы баланы балабақшаға да бермейтін еді бір жерге баратын болса сыртынан қамап кете береді мұрны аққан әрі бұтына да жіберіп қоятын айдар жылай-жылай ұйықтап қалады бұл үшін де азимас таяқтап алатын әбден таяқтан көз ашпай өсіп келе жатқан айдардың тілі де күрмеліп қатты қорқақ жасқаншақ бөбісті жалғыз ұлының осындай қорлықпен өмір сүріп жатқанын ұлдана бейхабар еді Сапармен әзима ұлын алған сәттен бастап ауылға мүлде аяқ баспады енесі де ұлдананы қайнағасының үйіне барғызбады бір жағынан сапар жаңа үйге көшкен мекен жайында жасырын ұстады тек арада енесі ғана барып келіп жүретін енесі ұлданаға баласының жағдайы өте жақсы екенін айтып одан қалса азиманың тек қымбат жерлерге апарып түсірген фотоларын көрсетіп бақытты баланың кейпін көрсететін еді